des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye. Chervon et du Louansk République Populaire, Yampolovka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée dans cette direction, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 100 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, ainsi que l'obusier automoteur Vozdika. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de troupes sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, jusqu'à 120 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux voitures, deux véhicules de combat du Dragon MLRS, ainsi qu'un obus ont été détruits par jour 30. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novomikhaïovka, dards de la République populaire de Donetsk, le Vanerokov de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élevaient à 50 militaires ukrainiens et deux camionnettes. Dans la direction de Kherson, plus de 25 militaires ukrainiens, 4 véhicules et 2 obusiers des 30 ont été détruits au cours d'une journée de dégâts par le feu. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 89 unités d'artillerie en position de tir en effectif et en équipement dans son district. Le poste de commandement de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché dans la zone de la colonie de Tonankwa dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 15 roquettes des systèmes de lancement multiplimar, SMERSH et URAGAN. En outre, 9 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novaya Tarasovka dans la région de Kharkiv, Rubizn, Chervonopopovka dans la République populaire de Lugansk, Staromayorskoye, Vladimirovka, Yegorovka et Valorianovka dans la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 402 avions, 221 hélicoptères, 3457 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8330 chars et autres véhicules blindés de combat, 1066 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4381 pièces d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8996 unités de véhicules militaires spéciaux.